Thank you. dan salam kenal guys dari aku si kong anak pelancong Oh ya guys di video kali ini aku mau sedikit mengeksplor keindahan pantai Jodo Kringsing Batang Jawa Tengah juga bisa memandang indahnya pantai jodoh ini dari atas bukit bro Tempatnya keren banget